ya. Nembe napa, Bu? Nembe bakar. Atur swara gak payu. Heeh. Totolan kon tuto. Terus iki buruh bakar. Eh, borongane pira sedina? Setusuk 1500 kok, Mas. Setusuk, Mas. Timbange nek kok nganggur, Mas. Lah niku cedake niku sing borong napa sinten niku? Niku kere kena aja nempel niku. Oh, melu. Nih, nyobirin kok nek Nek anu arep melu. Nek pun marep nggih kula mantuk. Ora melu. Pesen. <laughs> Apa apa? Nek luwe. Iki tukang sate anyar saka masaran monggo. Monggo saged borongan sesuke sewu mangan. Monggo sak eh, bakule eh. monggo. itu kang sate nyaran oh, dan tadi delok sengko tampilane ning penting hmm. kipasan hmm. karo masakane dan bakul sing sing bakar kimplah kimplah ngono dan wis pokoke marem urung rasake sate iki lagi nyabang bakule wis yo sing arep kene bisa engko ning kolom deskripsi wis enak ya Ya nek loro kuwi asistene loro kuwi. Nggih. Asistene nek loro. Asisten kula niku. E tukang senter senter ya. Tunggale tukang senter kalis tukang rasake Susah tenan kok Mas, Mas arep nyambung gawe apa Mas, Mas. Lah piye? Biasane iki aku adol-adol swara adol cangkem oh. iki lho Mas. Oh. Lah terus piye pet gak entuk kaya ngene Mas. mindring aku ora kena disemayani kok Mas. Mas anggere buka lawang wis ning ngarep lawang kok Mas. Mas sedina parani wong pira? Sedina ping 5 lho Mas. Wong jam iki jam 09.00, jam 11.00, jam 02.00, jam 03.00 karo ngarep magrib lho Mas. Lah terus piye? Lah mu nyauri piye? Lah ya piyene kahanan ya kaya ngene aku ya tak dudohi ada berasku, tekno hmm. beras ora ana kok nggih lebon ngono terus kahanane piye arep nggih nyupeni anak wae. Hmm. susah mas mas duwe lemah sithik ora iso sertifikat kok mas lah ngopo lemah ora iso sertifikat ngopo ah wong mung rongkol kok mas iya sing go uruk ne wong wong-wong kuwi sing ketok hasilku yo ngono tak uruk-urukne ngono tak dolecer kilon yo gak payo mas lha iki usahamu terus ngopo iki lah iya ya wis ngene iki lah pokoke anggere ngalor enek wong kon bubut-bubut suket ya tak jabuti tekno hmm. perkara suket mbok kuwi tanduran urip apa ora tak jabuti. Dadi pokoke pokoke tanduran sing enek hmm. pekarangan iki mbok jabuti yes, kabeh. Tak jabuti harupane ijo tak jabuti yeah. Mas wong aku ki nyawang apa-apa iki sik dhewe abang kok Mas. Heeh, terus. Lah yo bareng entuk gawean terus rodok ijo, rodok biru ngono kuwi Mas. Pokoke aku bersyukur mas masih so metu keringet songka aku mas bersyukur mas nah, biasanya pura metu keringet aku biasanya metu nih kan terusan nevo nih ketan loh mas bain bain aku is apa jadi duit aku ki biasanya mas ini masa pandemi gitu pintar bakulan orang ya alhamdulillah mas Jan ora mung bakulan resik-resik wae aku pinter kok, Mas. Berarti omahmu bendino kuwi ngresiki. Wes, pokoke rong dina pisan iki kudu resik tenan kae. Berarti ngresiki iki apa ngepel apa anu apa? Enggak, Mas, engko ngarep ya kursi sik to, Mas, Mas. Kursi tak resiki, tak dol ya sing gelem kono rong yuta wingi payu karo tengah, Mas. Lah tuku padahal siji seprapat. Siji seprapat, Mas. Sopayu payu karo tengah sing nganggo 5 tahun ya ampun iki Mas. Eh, ampun, biang Mas. Daniel Lah terus bar kuwi resik-resik apa ne? Bar kuwi terus aku wong dhuwure porsi kan kipas to Mas, yo kipas. Nah terus gak iso gedhek-gedhek ngono ki tak dol Mas. Oh. Apa ne nek sing didol? Kipas dhuwure porsi kan kipas yo kudu urut oh. resik-resik kayak entuk dijanjah Mas. Terus lah bar kuwi terus sing bar-bar resiki bar kipas terus ning ndi? Kidul kursi kan enek kulkas. dua pintu lho aku jadi mau dijeneng kok mas, kulkas dua pintu mereknya apa? sarep oh sarep saron apa sarep? sarep oh, mas dua pintu mau oh, dijeneng kok padanya nah, terus ini mau resi'i ya? tak resi'i tau ya Lah kidule kulkas kuwi mau ki meja makan. Kuwi sing mbok resiki panganane apa mejane? Mejane wong panganane ra enak, wong panganane ra enak kok ora resiki panganan. Timbange ra enak isine mbok dol bisa. Dol lho, tekno ya piye wong jenenge resik-resik iku durut ya, Mas, Mas. Eh, bar kuwi. Bar kuwi dhuure, dhuure kan mau tak kreke mejiko oh, <laughs> Mas. <laughs> Kare mejiko kok wis payu. Wis payu, Mas, wingi payu 250 mas alhamdulillah mas lihat tuku piro pada lurus satu selawe itu berarti satu selawe ya bakulan itu tuh pinter mas biye carane orang mungkin uang percaya nek lihat tuku satu selawe uang duit jeneng kok sing duwe kok nah kira-kira sing rong dirisinya apa nih nah sakit dulu ini kan enek tipi tipi nih sing tak dol yo tipine sik. Yo, tipine iki mereke iki digitek. Oh, digi digitek apa digitek? Hoalah oh, tulisane ngono kae aku pokoke biyen nembung kuwi digitek ngono aku Mas. Sebar kuwi? Bar kuwi yo mejane tipi to yo. Mejane wis entek. Eh. Alhamdulillah. Kidule jek enek abrak. Jek enek-enek abrakan, Mas. Apa nek? Rak-rak. Raraan piring ku ya kelakon. Lah, nek sik tak dol ya piringe sik. Piringe sik. Eh, terus. Iya. Ayo tak borongane pokoke takon borong ngono kae. Lah, ki mau terus piye lakone bareng magicone wis kadol. Piring gelasku ki mau ki takon borong wong Mas. Nek pirang atus piring. Tak bijian bijian ora gelem. payu 215. Kuwi enek piring pira ora? Piringe kuwi enek 4 lusin, sendoke 3 lusin, gelase loro. Oh, sing pecah pira gekan piring 4 lusin? 3 lusin. <laughs> penting kan didelok kuwi sing dhewe utuh perkara dicepet cah kan iso kene sing tuku. mbok tumpuk ngono wae. Ya iyalah boro-boro tak tumpuk saking aku ya rada semruweng ke susu ya tak uncalke ngono kok. Lah wit terus wis rak-rake piring rak-rake wis kadel ya. e lagi wae ya bar piring terus genti rak dino rak genti. Wong yo ge nempur kok yo piye neh kadule rak rak tumpah yo 200 swidak lho, ta. Pintu papat lho. arak rak kok pintune papat. Lho, nek wong-wong kan pintune mung siji ngarep, kok pintu papat dadi. Lah sing loro ngarep kok ngiringan kok mburi iso. Minggu ada apa kan? Ya wis iku ada apa wae, pokoke anggere lemari lah kamu tak uncarke kono gelungane mlebu kono Mas. Ilok Lagi kira-kira pojok arep dol-dolan apa wis cukup? Yo ijek wong ki kamar papat kan jek enek amben, jek enek. Tempat tidur jek enek bantal, niki sing lagi tak tawakne kemul mas eh, kemul kemul mas ngendi-ngendi toko ora mungkin enak sing ngadul lah ngopo kok ora enak kemul kulit iki oh kemul kulit kulit tuwa ngopo kulit boyo apa kulit ya kali sing rasake to mas ngene jenenge nek toko gak enek iki ya mesti wae kulit ngonoan weh kowe kira-kira lar mbok dol pira kuwi alas pokoke lewanine iki pira aku bayar pek pira ngono wis ngono wae kari sing tuku ya yo iso nek ketoke penak yo engko dibaleni nek gak penak yo dibalek ke sing duwe neh ngono wae wong jenenge kemul kulit iki ah, orang angger-angger wong duwe tur didol kuwi mau rencana didol mau sewake yo kira-kira tak sewake sik emas eh, kok nek tak dol ku yo kojur ngono nek aku enek-enek sing butuh nek ora bingung dakan dan FBK e corona ini mari wong pintel dol-dolan tenan ya total aku jalan ke elek-elek ini di samping dol-dolan suara aku uh. kuyo ah. duwe kede warung weleh kan di kede warung bareng Kedai apa ya? kede kopi oh, terus? Eh, ya, penyetan, bakaran oh. pokoknya gue nongkrong gitu mas nongkrong nongki gitu mas alamatnya nih? alamatnya nih Tegarejo masalah oh. gawe gedhe sinyo. Oh, jenenge apa? Kedhe apa? Kedhe sesa oh, kuwi nggone nyong Weh, alah lah, kedhe sesa iki nggo namu to. Nggon. Oh, lha. Iki anu nggone kepenak dienggo nongkrong. Kepenak banget wis pokoke jauh dari keramaian. Oh. nggo nongkrong, nggo rasa-rasan, nggo petan yo iso. Eh eh, eh eh Nek buka jam piro to jam piro? Iki sore, jam 3 sampai jam 11. Heeh. Ya sadurunge PPKM. Engko nek bar PPKM tak buka nek, Mas. Nah, iki tutup sementara. ya tak tutup mas tak no piye anggere teko juga mbayar, rok nongkrong nek tak sugo yo pergi wong wah jane yo apian yo kowe aku ki ra isanan lho mas eh. aku ki ra isanan opo wae iki jane tembung wong tak wehke lho mas walah berarti yo apian tenan apik tenan kok lha wingi bar bar nembung opo tonggomu? Tonggoku wingi nembung aku mas <laughs> gak tak wehke lha ora Hati dong nyari kok. Weh, alah lah. Kue kono udah dirampung nih bakar. Ayo mas. Yo. Ya. Uh, ya, tolong ya mas ya di yo. di warak warak nih konco ya mas. Yo, tak warak warak nih. eh, ditutup nih ya yuk. Mm, ya, suun mas pokoknya.